Buenos días a todos. Muchísimas gracias por darme el tiempo de presentarme. Voy a hablar tres pasos para que los ISPs puedan implementar IPv6 en sus concentradores IPv6 Muy simple, muy rápido, tan simple que en ocho minutos seremos capaces de conseguir. Disclaimer, aquí proponemos que ya tenga uh, todo el restante del ecosistema configurado, BGP, route interno, etcétera, etcétera, IPv4 in the PPOE hub, and we are going to focus on IPv6. Y se fue demasiado rápido. And it went too fast. Paso número uno. So, IPv6. Step number one, creamos IPv6 pool. We create two pools, one for tunnel, para one for prefix delegation. and why a pool for pregunta, uh, uh, tunnel? Because most people CPS ask me, but, but many of the CPEs do not support a rate 64 of, uh, the, the, uh, of the pool that they receive. And they use it for the, one, and nor do they use the, the link local lo que es comunicación entre el CPE y el e concentrador. Entonces, la mayoría de las CPEs ocupan ese rango y por esa razón lo configuramos ahí. Obviamente, no hicimos nada de planificación, solamente les está mostrando cómo hacer la configuración paso de número 2, configuración de DNS. Ese paso lo dividimos en dos veces porque ocupamos un, un plus, un para hacer con que eso funcione. Entonces, IP, DNS, so IP, DNS, IP yes, y no IP, vamos a determinar cuál es el servidor DNS de IPv6. Obviamente le pusimos el de Google, pero la recomendación siempre es que tengas un servidor DNS local para que eso funcione. Y obviamente we're always going to check DNS, on advertised DNS so that the neighbor discovery may also give the DNS to CPE and the CPE, and, it may have the DNS in the internal network layer. And in number three, we already have our PPOE configured with IPv4. Everything's working. We go in PPV profiles. We take the profile that we already use en IPv4 e, in IPv4 y en remote IPv6 prefix pool, le vamos a seleccionar uh, el pool de túnel y en DHCP versión 6 PD pool vamos a seleccionar el pool de PD que creamos anteriormente. Y eso es todo. Quite impressive. A round of applause for Logré en cuatro minutos, impresionante. Really impressive. Parece que me voy a quedar con las ganas del ah. trueno que sucedimos así. Gracias, Wesley. Thank you, Wesley.